I'm really sorry. Bunu maar to hai na yaar, hame aur marwa. Usman, Usman. I'm really sorry. उड़ा उड़ा मतलब मारना उसको पहुंच गया तो कहां तक पहले तेरे पास बंदा है मुझे मरवा दिया Thank you.